Россия строит свою орбитальную станцию. Что известно о проекте? Уже к середине текущего десятилетия Россия планирует выйти из проекта МКС и построить собственную национальную орбитальную станцию. Перспективный объект еще не получил официального названия, но первые подробности о нем уже имеются. Так наша орбитальная станция, подобно МКС, будет многомодульной, в качестве базового блока будет использоваться NEM, который планируется вывести на орбиту уже в 2025 году. Еще известно, что новая российская космическая лаборатория будет находиться на более высокой, по сравнению с МКС, орбите. Данное преимущество позволит охватывать всю поверхность нашей планеты без перенастройки оборудования. Кроме того, благодаря высокой орбите, перспективный объект сможет служить некой перевалочной базой для будущих полетов на Луну. Впрочем, вышеупомянутые преимущества сопровождают и некоторые трудности. В частности, более высокий уровень радиации, который не позволит космонавтам находиться на орбите до 6 месяцев, как на МКС, однако, в плане научно-технического развития наша страна не стоит на месте, и, вероятно, вскоре будут созданы новые защитные материалы, которые в перспективе пригодятся нам для покорения дальнего космоса. К тому же, для отечественного аналога Международной космической станции предусмотрен режим работы в автономном режиме. Следовательно, объект не требует постоянного присутствия экипажа, который, к слову, будет состоять из четвертых человек. Наконец, есть у нашего проекта еще одно неоспоримое преимущество. Российская национальная орбитальная станция получит неограниченный срок эксплуатации. По задумке инженеров, благодаря модульной конструкции объекта, устаревающие блоки по мере необходимости будут заменяться на новые. Стоит отметить, что строительством собственной орбитальной станции занимается не только Россия, но и Китай, который планирует вывод на орбиту первых ее блоков уже в этом году. Таким образом, к концу десятилетия вокруг Земли смогут вращаться как минимум три станции, включая разваливающуюся МКС. Кстати, о последней. Хоть об этом и не принято говорить, но все космические проекты, включая орбитальные станции, все же изначально носят военный характер. Не исключено, что именно по этой причине международное сотрудничество на МКС не принесло ожидаемых результатов и ведущие страны стремятся обзавестись собственными орбитальными лабораториями. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новостей, ставьте лайк и жмите колокольчик, рассказывайте друзьям и делитесь в комментариях своим мнением.